El Búzer, estación de radio fantasma en Rusia. Un corto y monótono zumbido repetido a un promedio de 25 pulsos por minuto. Bla, bla, bla. Metafóricamente podríamos imaginarnos que cada dimensión es una habitación y que hay pasillos que las unen pasillos invisibles y desconocidos tan estrechos que son imperceptibles, ya que nunca nadie ha podido encontrarlos todavía. Tal como pasa en nuestro mundo, podemos suponer que podría haber seres de otras dimensiones interesados en encontrar esos pasillos, para poder venir al nuestro. Esta teoría que empieza a extenderse dice que esos pasillos, al no pertenecer al mundo físico, solo serían transitables por frecuencias bondas como pueden ser las de telefonía o radio. Hay estudios sobre el tema que afirman que para poder percibir estas ondas se tendría que estar en un estado de relajación, solo alcanzable por algunos medios La pregunta que lanzo es, ¿y si algún ser encontrara la manera de viajar a través de esas frecuencias materializándose en el otro lado? Thank you.